Olga hoy no puede estar, entonces yo la voy a representar en este video. Tenemos una pequeña reflexión que hice. Hoy se conmemora el Día de los Desaparecidos de la Comunidad de Pueblo Verde. Por ello, la Gobernación de Antioquia, en conjunto de sus habitantes, queremos resaltar este día como una fecha en la cual un grupo de valientes pagaron con sus vidas los desaciertos de la violencia. Aquellos campesinos jefes de hogar y hombres luchadores caracterizados por sembrar y por forjar esperanza, mejor calidad de vida y deseos de seguir adelante. Con su partida dejaron familia, amigos y a toda la comunidad con un vacío inmenso ya que ellos desde sus diferentes áreas de trabajo y escenarios eran impulsores del desarrollo y buena convivencia de la comunidad. Recordándoles con amor y exaltando sus buenas obras que en la vida realizaron y cada uno disfrutamos junto a ellos, de Pueblo Bello y comunidades aledañas, no nos sintamos tristes. Estos guerreros de la vida merecen ser recordados con honor y amor. Por, por eso invito a cada uno que hoy y siempre hagamos de este día un gran momento para recordar el paso de nuestros seres queridos por estas tierras dejando huellas inolvidables en nuestros corazones. La comunidad de Pueblo Bello en este día quiere justicia, verdad y reparación. Un fraterno abrazo y un fuerte aplauso.